tahun ya guys mutu filofana Roberto ya dari channel dia maluk sirah han konteks nih atau tambah pergunta sirah bemak ah, kalau kalau sirah husu balu inbox audio directamente, balu list komentar tambah file lain sih semana kau tuh kau upload video ida kau nama manera ini satu halo kontrol apa itu parsiru kaitannya dobel nih bemak c atau emas elok liu sih ah, whatsapp temennya yang maluk barak mak dua dan no pergunta barbarak Palo inboxado diretamente, mos ah, livros comentário, nebe house hatam filo falo ba pergunta hirak nai, ah, si video da nai, ah, ba maluk ser nebe mo kuza telefoni iPhone, nos balu mo kuza Android, tambah video nebe mo fon lalai sa ofrese, ah, aplikasi ne so kuza deba ba Android, Eh, label uja bai ya iphone iphone ni iha me so soita download uja iphone label ita label eh, uja android download uja android maka kita kirim bai iphone nebe mm, sirane be mak sirane telefoni la utiliza label utiliza aplikasi nebe mak ha fresh ana então eu sei oferece fila fali dalam seluk diusi video nebe mak saya oferece tirmai eh, maneira nebe mak saya tudubai mi facile da ya, ya, tuimi al controlla ba imenia parsero che mi dove ne bemak cheto e maselo click klik chap cap hmm. nebe hau hani message ba maluk seran mak hmm, karik cemburu dor hmm, tambah tau serta ya ah, persiru itu lakong entau sirah karak uji aplikasi dan ya mebe hau tuh deh hendak pemaluk sirah katak sekarang ema nebemak hamutu ko ita makita ne zodo ne bema maroma kriya li husita ne ruin ne beha sai husita ne kanotak sorin ni sai lado husita ni sai fila mai atu halo kompleta filafale filafali ruin ne bema maroma kasayona husita ne kanotak sorin ne be ita ne zodo sai lado husita ida ne ret makau fatene ba malusir ah favorda lalika terlalu cemburu tambah dihusi cemburu si rahu domino bemak duranti mihalau ya tinam barak larang nebe nah lah buat tidak tambah dana atau hal komplit yang mirip nah, itu habarak tempo nah itu mutuk akompanya video nebe mak khusus fresh ini atau mi bel hal kontrol apa yang persero ke yang dobe nebe mak ceto mesin dia kolega sirai ya partirane eh? hawa tu hatamba pergunta na bema kolega sirai husu balu lius komentar balu inbox hau di retamente ya partirane eh? hau atu uh, eh, filafali, fila fali manera ne bema fasil atu imi bele uh, halo kontrol apa ini ya, parseru ke ini nia dobe ne bema ceto ema tambah tambane permeru maluk sirai tengke Foti ya parseru ke minyak dobe nih telponi Nasional gora raukni mika Robin ya telefoni imi ba ba lokehenya WhatsApp imi buka ni ya WhatsApp imi loke ini iya ihane ba imi uh, tenke hili tuir partene be makausi hatur ba imi hana goreng hili WhatsApp ihane imi hili hutu ya WhatsApp ini depois इमे हर इहने बाई पोन तु तोलु ने बेम की अलैतेन लियो इह पारते लिमन लॉस में बे अलैतेन लियो इम हरे ने बा इम हर पोन तु तोलु ने इमे हिल यह पोन तु तोलु ने बा इमे क्लिक यह पोन तु तोलु ने बा अतुनु ने इमे बेले आलो सेटिंग ने बा आने संगीत तो अरे यह पारते डने ने इमे इमे परसेरो के इमे रोबे ने वचा पगे इमे हिल यह ने पैसे डिपोज इमे हिल यह इकुस लियो इधर सेटेलांग इमे हिल यह setelang hili na ba <clears throat> na ba ya setelang imi hili ya na ba i e depois ni muso sang ne imi mai hili ya chat ya tercero ne imi hili ya chat imi klik ya chat ahora imi tama filafali mai ya parte ri, riwayat chat ya ne onaran riwayat chat hmm ikus liu इकुसलिउ इडा पार्टी दा इकुसलिउ इमी क्लिकियाने बा तुनुने इमी बेले agora tama tamene imi baiha export chat ida permero liu imi da export chat ida permero liu yane ba oke yane imi tamana bai imi ya imi hili emane bemak imi akarak target atu hatene kono ba imi ne perseru chat honia hansa ejeplu yane hau hili hau ni subrenya nian rasik ida kermerulio ida nina maral pereira ki ini dobeng mm, niang karik ini dobeng mane ka feto karik imi hili ki ini disconfirm ini dobeng chet ho feto selo karik ka mane seluk ini hili emane bemak yana ba nomor ini tahu ba misalnya nina amaral pereira ne ida pues tama nama ne imi klik ya export chat ne imi tama nama ne imi hili kirim lewat whatsapp kirim lihus whatsapp belemos lihus gmail facebook mebe fasili milih husu whatsapp atau nimbel bell detect analyze oke okay, imi hili yane imi hili whatsapp oke okay. imi hili yane whatsapp Ini tamana yang sana eh. imi buka imi ni nomor uh, eh, agora rau imi ni domain ni telefoni maybe imi buka filafali imi ni nomor atau name kirim filafali uh, eh, chat ne pemak durante ne ni hofeto ka mane chat kirim filafali bayi tabo cerne nomor oke okay, yang sana imi hili exemplo kirim bahan nomor kirim file file bahan nomor imare oke kita kirim ya nih kita ahu ana proses kirim are kirim mana bahan nomor tambah ready, ready mak nenek itu ambe proses une clear itu an, nebe uh, maluk sira ita pasensia hindet hmm idane be maka goro dauk kita lokene ne itania target misalnya itania dobeng ka itania parseru ne telfoni maka goro loke, lokene gora kiri mana ba maluk sir harena ita kiri mana ba mebe si ki hat tanda benaren ba ita hinlai hinto nia tama filafali ba itania ya whatsapp oke okay, ne na, ita bele ba buka filafali itania ya telfoni buka filafali loke filafali ya itania whatsapp ane sange gora ne ita kiri mana apa ba itania whatsapp agora ita filafali ba loke filafali ya itni telepon ya nesange oke ya ne loke filafali itni ya whatsapp oh ingka ita kirim tiri itni nomor oke okay. ya tamo na nomor nebe mo kohin kirim main ne chat nebe mo kohin kirim main main na oke ne ita tinggal hili download ita klik ya ne download oke okay. ita download dia ya, ya eh chat nebe mo share chat ita download ya ne ita hing maluk sirah hing tangi tuan lain tambah ne proses uh, ready kait iton ready ladun dun pe ini proses klero tuan uh, ah, nebe be suba maluk sira paciencia hintang iton uh, ah. yane ita fasil liu ita to halo kontrola ba itania par share ne mak cheto e download to na ita klik, ita lo oke, okay ita lo oke ita hing ini proses, ha ita bochara ya, ya nei milih, milih hene bahahu permeru husi Nina Amaral Pereira nih Nina Amaral Pereira nih khusus tarde titio oke yang mau tede nih haunya nomor mau td nih haunya chat mak tede. Nini yang mak nyenara Nina Amaral Pereira nih hanya sang itu totare jane uh, eh, fasilima tuh halo kontrol apa ini perseru kayak ini dobe nebe mak chat atau seluk. Eh, ne fasiliu, atau ini detekta tambah maluk balung uza teleponi iPhone ni la belai ah, suka aplikasi be mak honarang WhatsApp nebe yani aku fresh fali video dane ah, sing uja aplikasi ita langsung ya setelan det nebe hau senti fasil atunone bele ajuda maluk sira hori hal kontrola bayi mine parsiro nebe to hene de tahu suba maluk sira kita eh, ketaluhan subscribe like share no karkia balu du vidas bele po komentar iha kolom komentar unia nebe kia kos nebe hmm, usia usiha roberto eh, la atau a brigadu obrigado y agradecewaim tambi me acompanha video dan da Neto Remata i ah, adeus bom suksesu dia kemaluk sirah berkata keliu tutorial simple sih saya sebelah juda ini atau bela hal kontrol apa ini parseru ini mak che to ema seluk halo guys tuh bayan video ini mau cover se ba imi ah, harus berkata katak liu video saya bela juda ini atau hal kontrol apa ini parsero parseru ke imi lobe ini memang che to ema seluk lihat si whatsapp bahannya hane sangohi hau fatenana lalu keterlalu cemburu sekarang kayak mana emak kita nih zoro nih be mak maroma kriya li husi tene ruin be maroma kasai husi nih kanota nih silado do husi atau batu bato hene beret nih si filafali mai atu bele hal kompleta fila filafali ruin be mak maroma kasai ona husi nih kanota kodi kriya ni hemundu nih be husu ah, ba maluk <laughs> nih na be terlalu cemburu basar parsero karek favor terlalu cemburu ah, tambah lihu si buat cemburu nih sebel harahung domine be maki mihalau durante tina barak nela nebe toba enedet maluk sira kita luhan subscribe nah hane hambutan notifikasi yang story atau nila bela tarde akompanya nafatin video nebe maku sa fresh irmai nemos nah, ah, kita luhan like comment no share tu tambah malu share na bem sila kampanye video dan karek semoga lihusi uh, ah, hani tutorial dan ne eh, bela sudah ini fasilimi atau halo kontrol apa yang parser hami nero